हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आज मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ हबाची ग्रिल बुफे पे तो देखते हैं आज का रिव्यू कैसा है इसका खाने का खाना तो बहुत ज़्यादा है मैंने सुना था लेकिन आज हम लोग ट्राई करेंगे तो चले मेरे साथ मैं दिखाता हूँ कैसा है काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे Mira, esta me gusta, mira el lomo. d e no, p e r a h I got jello, dumplings, and sushi roll. Well, what about you? I got fried rice, brownie, and अभी खाना ट्राई करेंगे कि कैसा है इसका टेस्ट अच्छी मीनू पीपल हाँ जी अम्मी जी कैसा खाना है बहुत अच्छा हाँ जी अबू जी बहुत अच्छा मज़ा आ रहा बहुत अच्छा बड़ा मज़ा बहुत मज़े का खाना है आइए आप भी ट्राई कीजिए हाँ जी मैरी कैसा खाना है अभी दूसरा राउंड लगा रहे हैं और ये हमारा चिकन है और राइस broccoli cucumbers और स्ट्रॉबेरी है और एक पिज़्ज़ा भी है यहाँ पे छुपा हुआ है और पिज़्ज़ा तो अभी ट्राई करेंगे कि कैसा है ये ये टेस्ट कैसा है इज़ गुड एक्सीलेंट हाँ जी अमी जी कैसा है कैसा है अमी ठीक है हाँ जी अब जी ठीक है ओए बड़ा मजा है ऐसे नहीं खादा के पहली बार खादा हाँ, पहली हाँ जी <laughs> तो मैंने ये लो ये ये मुझे तो नहीं चाहिए अच्छा दोबारा अच्छा अभी ये मैं ग्रिल चिकन ट्राई करूँगा कि कैसा ये इसका टेस्ट कैसा है ग्रिल चिकन का Good. this food, I rate it 10 out of 10. It do be bussin' bussin'. And what are you eating right now? I'm eating jello. With your hands? हाँ जी अभी लेकिन हर चीज़ मौजूद है पहली बार ये खा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा खाना भी बड़ा टेस्टी है हर चीज़ मज़ेदार है खाने के बाद आइसक्रीम ले लेगी है कैसा टेस्ट है आइसक्रीम आइसक्रीम बड़ी चुनी और बड़ी मज़ेदार सॉफ्ट है बड़ी आइसक्रीम खा रहे हैं हाँ भाई कैसा टेस्ट है भाई इट्स बसन बसन क्या है भाई ये डिज़र्ट है एंड इट्स अच्छा खाने के बाद अभी मैं फ्रूट ट्राई करूँगा कि कैसा फ्रूट है यहाँ पे खाने अच्छा अब देखते हैं कि सारे फ्रूट के कलर कितने अच्छे हैं खुदा ने बनाए हैं तो जो कि हम अभी खाएंगे और बताएंगे कि हर हर हर फ्रूट का टेस्ट डिफरेंट है रेसबेरी और जैली ट्राई करेंगे Wow. यहाँ पे एक घंटा हमें टाइम दिया और इतना खाना है यहाँ पे कि आप एक घंटे में सारा खाना नहीं खा सकते और हमने इस खाने के सिर्फ ट्वेल्व नाइन्टी नाइन पे किए हैं पर पर्सन और अनलिमिटेड खाना है पहले इसके अंदर से ले इसको मैं उठाने लगा हूँ Okay, got it. My crap, right? Move your cup. The smaller one. My God, जा रहे हो कॉर्न में ट्राई करूंगा कैसी है